私のミスでした私の選択そしてそれによって招かれたこの全ての状況結局この結果にたどり着いて初めてあなたの方が正しかったことを悟るだなんて はずうずしいですが、お願いします。先生。きっと私の話を忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で、同じ選択をされるでしょうから。ですから、大事なのは経験ではなく、選択。 あなたにしかできない選択の数々責任を負うものについて話したことがありましたねあの時の私には分かりませんでしたが 今なら理解できます大人としての責任と義務そしてその延長線上にあったあなたの選択それが意味する心映えもですから先生私が信じられる大人であるあなたになら じれて歪んだ先の終着点とは、また別の結果を。そこへつながる選択肢は、きっと見つかるはずです。だから先生、どうか。先生。先生 起きてください先生少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。なかなか起きないほど熟睡されるとは。夢でも見られていたようですね。ちゃんと目を覚まして。 集中してくださいもう一度改めて今の状況をお伝えします私は七神凛学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部ですそしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生のようですが 推測系でお話ししたのは私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです混乱されてますよねわかりますこんな状況になってしまったこと遺憾に思いますでも今はとりあえず私についてきてくださいどうしても 先生にやっていただかなくてはいけないことがあります学園都市の命運をかけた大事なことということにしておきましょう キボトスへようこそ先生キボトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市ですこれから先生が働くところでもありますきっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて最初は慣れるのに苦労するかもしれませんがでも先生ならそれほど心配しなくてもいいでしょう あの連邦生徒会長がお選びになった方ですからねそれは後でゆっくり説明することにしてちょっと待って太鼓見つけた待ってたわよ連邦生徒会長を呼んできてん隣の大人の方は 首席行政官お待ちしておりました連邦生徒会長に会いに来ました風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されていますああ面倒な人たちに捕まってしまいましたねこんにちは各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会風紀委員会 その他時間を持て余している皆さんこんな暇そう、大事な方々がここを訪ねてきた理由はよくわかっています今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょそこまで分かってるなら何とかしなさいよ連邦生徒会なんでしょ 数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよこの前なんかうちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから連邦矯正局で停学中の生徒たちについて一部が脱出したという情報もありましたスケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました 治安の維持が難しくなっています戦車やヘリコプターなど出どころのわからない武器の不法流通も2000%以上増加しましたこれでは正常な学園生活に支障が生じてしまいますこんな状況で連邦生徒会長は何をしているのどうして何週間も姿を見せないの今すぐ会わせて 連邦生徒会長は今席におりません正直に言いますと行方不明になりましたえ <laughs> やはりあの噂は結論から言うとサンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です 認証を迂回できる方法を探していましたが先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでしたそれでは今は方法があるということですか首席行政官はいこの先生こそがフィクサーになってくれるはずですこの方が と待ってそういえばこの先生は一体どなたどうしてここにいるのキボトスではないところから来た方のようですが先生だったのですねはいこちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり連邦生徒会長が特別に指名した人物です行方不明になった連邦生徒会長が ますますこんがらがってきたじゃないの。こんにちは先生私はミレニアムサイエンススクールのいいや挨拶なんて今はどうでもよくてそのうるさい方は気にしなくていいです続けますと誰がうるさいって わ私は早瀬優子覚えておいてください先生先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました連邦捜査部シャーレ単なる部活ではなく一種の超法規的機関 連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能ですなぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりませんがシャーレの部室はここから約3 0キロ離れた外郭地区にあります 今はほとんど何もない建物ですが連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます先生をそこにお連れしなければなりませんももかシャーレの物質に直行するヘリが必要なんだけどシャーレの物質ああ外郭地区のそこ今大騒ぎだけど 大騒ぎ強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたのそこは今戦場になってるよ、うん、連邦生徒会に恨みを抱いて地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいなの巡航戦車までどっかから手に入れてきたみたいだよ それでどうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいのまるでそこに何か大事なものでもあるみたいな動きだけどまあでももうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから別に大したことなあ先輩お昼ご飯のデリバリーが来たからまた連絡するね 大丈夫です少々問題が発生しましたが大したことではありませんな何どうして私たちを見つめてるのちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので 私は心強いですえキボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です行きましょう ちと戦わなきゃいけないのサンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですからそれは聞いたけど私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけどなんて私がいいったいたいってば あいつら違法 JHP 弾を使ってるじゃない伏せてください優香それにフォローポイント弾は違法指定されてはいませんうちの学校ではこれから違法になるの傷跡が残るでしょ今は先生が一緒なのでその点に気をつけましょう先生を守ることが最優先あの建物の奪還はその次です 蓮見さんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。その点ご注意を。分かってるわ。先生、先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間は、この安全な場所にいてくださいね。 え戦術指揮をされるんですかもう先生ですしわかりましたこれより先生の指揮に従います生徒が先生の言葉に従うのは自然なことですねよろしくお願いしますよしじゃあ行ってみましょうか 私たちの勝率はかなり高い自信を持っていこうまずスキルカードシステムについてご説明いたします戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っていますそのうち3枚のスキルカードがランダムにドローされますそして好きなカードをタッチするとスキルが使えますスキルを使うためには その分のコストが必要ですがコストは自動的にチャージされていきゲージに表示されます帰りますはあ前方に敵が集まっているのが見えますね鈴見さんのスキルは集まっている敵に使うと効果的ですので使ってみましょうスキルカードをタッチした後に 集まっている敵を選択してください天罰の光を狙撃ポイントを変更しますここはもう安全まだ終わらないわよ行くわよ帰りますでは優香さんのスキルを使ってみましょう優香さんのスキルは自分自身を強化するタイプですので スキルカードをタッチした後に優香さんをタッチしてください悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ逃し私の計算は完璧よ数学は真実を導く私たちの勝ちよ だか戦闘がいつもよりやりやすかった気がしますやっぱりそうよね先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったですなるほどこれが先生の力まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か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 強制局を脱獄した生徒です似たような前科がいくつもある危険な人物なので気をつけてくださいあらら連邦生徒会は来ていないみたいですね <laughs> まあ構いませんあの建物に何があるかは存じませんが 連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと壊さないと気が済みませんねまあ久しぶりのお楽しみになりそうです <laughs> 私たちの次のり火地点へ移動しましょう自信を持っていこう 生徒たちは遮蔽物を発見すると自動的に隠れます隠れている間は敵の攻撃を大幅に防ぐことができるためこの遮蔽を効果的に活用することが戦闘のポイントですしかし隠れることができない生徒もいますし遮蔽物が敵の攻撃で壊れる恐れもあるという点を覚えておいてください 無駄よ狙撃ポイントを変更しますまだ終わらないわ騒動の中心人物を発見対処します連邦生徒会の子犬たちが現れましたかお可愛らしい子と 狙撃ポイントを逃しません移動しますまだ終わらないわよ単なる計算結果に過ぎないわ私はここまであとは任せます逃げられてるじゃない追うわよいいえ生半可な行動をしてはなりません私たちの目標は あくまでもシャーレの奪還このままシャーレのビルまで前進するべきですうんまあいいわあいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね罠かもしれませんしはい建物の奪還を優先でこのまま引き続き進むとしましょうありがとう。 進んでくださいまだ終わらないわよ狙撃ポイント逃しません移動しますよし建物の入り口まで到着この音は気をつけてください巡航戦車です 無駄よクルセイダー1型私の学園の正式戦車と同じ型です不法に流通されたものに違いないわ PMC に流れたのを不良たちが買い入れたのかもつまりガラクタってことだから壊しても構わないわ行くわよあちらに気を取られてる間に ちょっとお邪魔しますねクルセイダー戦車の相手をしなければなりませんクルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なので貫通型スキルで追加ダメージを与えられます蓮見さんのスキルが貫通型ですのでご参考までに。 まだ終わらないわよ参ります狙撃ポイントを変更します氷と理性は無視します逃しませんまだありがとう進んでください無駄よ計算通り完璧 はいシャーレ物質の奪還完了私ももうすぐ到着予定です建物の地下で会いましょうこれが一体何なのか 全くわかりませんね。これでは怖そうにも。あらあらあらららああしし お待たせしました何かありましたかそうですかここに連邦生徒会長の残したものが保管されています幸い傷一つなく無事ですね 受け取ってくださいはいこれが連邦生徒会長が先生に残したものシステムの箱です普通のタブレットに見えますが実は正体のわからないものです製造会社も OS もシステム構造も 動く仕組みの全てが不明連邦生徒会長はこのシステムの箱は先生のもので先生がこれでタワーの制御権を回復させられるはずだと言っていました私たちでは起動すらできなかったものですが先生ならこれを起動させられるのでしょうかそれとも では私はここまでですここから先は全て先生にかかってます邪魔にならないよう離れています むにカステラにはいちごミルクよりバナナミルクの方が ですよしっかり噛まないと。 に常駐しているシステム管理者であり、メイン OS、そしてこれから先生をアシストする秘書です。やっと会うことができました。私はここで先生をずっとずーっと待っていました。あ、あも、もちろんたまに居眠りしたりしたこともあるけど。 はいよろしくお願いしますまだ体のバージョンが低い状態でして特に生体周りの調整が必要なのですがこれから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポートしていきますねあそうだではまず形式的ではありますが生体認証を行います 少し恥ずかしいですが手続きだから仕方ないんですこちらの方に来てくださいもう少しですさあこの私の指に先生の指を当ててください <laughs> まるで指切りして約束するみたいでしょはい宇宙人の映画のワンシーンみたいですって実はこれで生体情報の指紋を確認するんです画面に残った指紋を目視で確認するのですがすぐ終わりますこう見えて目はいいので 最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですってえ、1秒もかからないんですかわ、私にはそんな最先端の機能はないですが。そ、そんな能力なくても、アロナは役に立ちますから目でも十分確認できますから全然信じてないって顔ですね。うん。うん だったら、その最先端のなんとかさんのところに行ってしまったらどうですかくそ。うん。なるほど。先生の事情は大体わかりました。 連邦生徒会長が行方不明になってそのせいでキボトスのタワーを制御する手段がなくなった私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが連邦生徒会長についてはほとんど知りません彼女が何者なのかどうしていなくなったのかもお役に立てず みませんですがサンクタムタワーの問題は私が何とか解決できそうですはいわかりましたそれではサンクトゥムタワーのアクセス権を修復します少々お待ちください ムタワーのアドミン権限を取得完了。先生、サンクトゥムタワーの制御権を無事に回収できました。今サンクトゥムタワーは、私アローマの統制下にあります。今のキボルトスは、先生の支配下にあるも同然です。先生が承認さえしてくだされば、サンクトゥムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。でも、 大丈夫ですか連邦生徒会に制御権を渡しても。わかりました。これよりサンクトゥムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい。わかりました。サンクトゥムタワーの制御権の確保が確認できました。これからは 連邦生徒会長がいた頃と同じように行政管理を進められますねお疲れ様でした先生キボトスの混乱を防いでくれたことに連邦生徒会を代表して深く感謝いたしますここを攻撃した不良たちと見学中の生徒たちについてはこれから追跡して討伐いたしますのでご心配なくそれでは システムの箱は渡しましたし私の役目は終わったようですねあもう一つありましたついてきてください連邦捜査部シャーレをご紹介いたしますここがシャーレのメインロビーです長い間空っぽでしたけど ようやく主人を迎えることになりましたね。そして、ここがシャーレの部室です。ここで、先生のお仕事を始めるといいでしょう。シャーレは権限だけはありますが 目標のない組織なので特に何かをやらなきゃいけないという強制力は存在しませんキボトスのどんな学園の自治区にも自由に出入りでき所属に関係なく先生が希望する生徒たちを部員として加入させることも可能です面白いですよねそうサブとは呼んでいますがその部分に関しては 連邦生徒会長も特に触れていませんでしたつまり何でも先生がやりたいことをやっていいということですね本人に聞いてみたくても連邦生徒会長は相変わらず行方不明のまま私たちは 彼女を探すのに全力を尽くしているためキボトスのあちこちで起きる問題に対応できるほどの余力がありません今も連邦生徒会に寄せられてくるあらゆる苦情支援物資の要請環境改善落第生への特別授業部の支援要請などなどもしかしたら 時間が有り余っているシャーレならこの面倒な苦情の数々を解決できるかもしれませんねその辺りに関する書類は先生の机の上にたくさん置いておきました気が向いたらお読みください全ては先生の自由ですのでそれではごゆっくり必要な時にはまたご連絡いたします ンクトゥムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわワカメは自治区に逃げてしまったのですけどすぐ捕まるでしょう私たちはここまであとは担当者に任せますお疲れ様でした先生先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょうすぐに SNS で話題になってしまうかもしれませんね これでお別れですが近いうちにぜひトリニティ総合学園に立ち寄ってください先生私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻りますゲヘナ学園にいらっしゃった時はぜひ訪ねてくださいミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いできるかも先生ではまた これは困りましたね。 <laughs> なんだか慌ただしい感じでしたが、ある程度落ち着いたみたいですね。お疲れ様でした。はい。でも、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 これより連邦捜査部シャーレンとして最初の公式任務を始めましょう